soy Susana Albarrán Méndez, soy, em, bueno, habitante de Madrid, aunque nací en Ciudad de México y resido en España desde hace 20 años. Y me he involucrado en movimientos sociales, primero en el movimiento feminista, el que ya venía un poco eh, practicando desde que vivía en México. También he sido parte del movimiento de radios comunitarias tanto en México como aquí, en España. Y en el 2011, cuando llegó el, 15M, pues, bueno, yo ya estaba con alguna gente y tal, y bueno, pues nos volcamos mucho en el 15M. Y a partir de ahí, bueno, pues mi militancia del feminismo se hizo también eh, muy, muy, muy activa, eh, porque había un grupo de feminismos en, en Plaza del Sol, en la Puerta del Sol. Y, luego, bueno, hemos ido derivando a otros grupos. Y luego cuando llegó 2015, eh, en los meses previos a las elecciones municipales, pues también con mucha gente que veníamos del 15M, pues, eh, pues hicimos una candidatura eh, que se llamó Madrid Movimiento dentro de Ganemos Madrid. Y luego, bueno, pues ya mm, todo lo demás que ha venido a, hacer ahora Madrid y bueno, después de estos cuatro años de gobierno, pues ahora nos hemos eh, bueno, conformado en este grupo que se llama La Bandada. Bueno, el municipalismo em, en realidad intenta, eh, bueno, normalmente siempre es un movimiento de base, se conforma desde un movimiento de base con ya sea una o varias reivindicaciones. Eh, es, un, movimiento que se piensa en colectivo, que, que intenta tener unas dinámicas muy, muy democráticas desde la base, muy horizontales. Y luego eh, ese grupo ve eh, la institución como una herramienta más de su lucha o de sus luchas para incidir, hacer incidencia política, etcétera. Eh, el municipalismo mm, reconoce que la institución tiene sus límites, que todas las, luchas o propuestas, eh, formas de hacer que hay en la base eh, chocan, ¿no? chocan en gran medida con, con cómo está conformado la institución política aquí en, en este país y bueno, en, todos lados. Entonces la considera solo la institución como una herramienta para llegar a incidir políticamente y bueno, sí hacer cambios en, en las ciudades, en los pequeños municipios en los que formamos parte. Así que, pero no es un fin, es, es solo una de las herramientas de incidencia política. Esta herramienta busca, eh, la mejora o la transformación de una situación X o de la ciudad o de varias, en varios sectores eh, que incidan en la mayoría de la gente. Eh, se fija más en todo aquello que la mayoría carece, buscando más el equilibrio de una ciudad. Mm, se, piensa también mucho en términos de, em, de pensar muy localmente, eh, no sin tener en claro el contexto global en el que, en el que estamos, pero, pero se piensa que lo local debería ser lo, principal. Y luego yo creo que el municipalismo también, eh, bueno, reforzado como muchas ideas al respecto de, eh, bueno, ante un contexto también bastante adverso en temas de cambio climático, de poner la vida en el centro eh, en términos también de los cuidados, eh, después de una de las burbujas inmobiliarias que hemos vivido en las ciudades, pues definitivamente es algo que, que sí que, se, que, que es un objetivo no seguir, no seguir expandiendo en términos de de pelotazos inmobiliarios y tal. Así que bueno, busca que la mejora sea, pues sí, la del 99% y no la del 1%. Bueno, los barrios en Madrid siempre han sido muy activos, a pesar de que hemos vivido como eh, veintitantos años de gobiernos del PP, eh, en el que digamos que los movimientos habían estado bastante invisibilizados, pero eso no significaba que en los barrios no se movieran. Realmente mucho del municipalismo de ahora viene de, los años 70, 80, ¿no? que fueron también muy movidos en Madrid. Entonces bebe de muchas de esos eh, movimientos sociales que, mm, que, bueno, en algún momento, bueno, yo soy vecina de Vallecas, del barrio de Vallecas, y ya, por ejemplo, Vallecas vivía una, fuerte movilización social en términos de, mm, de construir casas, de poner un drenaje, de tener una, una em, empresa eléctrica, eh, en fin, ¿no? O sea, como que bebemos, por supuesto, de todas esas, eh, esa historia, digamos, social y de barrios en Madrid. Así que venimos realmente de ahí. Luego los contextos han ido cambiando, nos hemos ido, digamos, eh, reformulando ¿no? en términos de reagrupa, reagrupación sobre otras prioridades o lo que sea, pero que básicamente lo que venimos es de, movimientos de, antes. Es verdad que mm, el, el municipalismo más reciente creo que ha bebido y ha sido, es hijo del movimiento de vivienda, el más fuerte que se ha dado bueno, antidesahucios, digamos, a partir de ahí y con la plataforma de, afectados por la hipoteca. Bueno, está toda también eh, todos los servicios sociales, todos eh, los servicios municipales que se fueron vendiendo, por ejemplo, que se han ido privatizando, pues eh, una de las principales eh, luchas del municipalismo es la remunicipalización de servicios básicos. ¿no? Esa sería, luego también pues eh, el garantizar la salud ¿no? de la gente, que aunque los municipios no tienen competencias, sí que tienen competencias en términos de em, hacer toda la pedagogía de salud comunitaria y bueno, y atiende a a sectores que están totalmente fuera del sistema sanitario regional, por ejemplo. Eh, yo creo que el feminismo también ha aportado también bastante, aunque no, no podamos identificarlo como que hay un feminismo municipalista todavía, pero sí que habemos muchas trabajando en el municipalismo, pero que venimos del movimiento feminista de base. Sí, bueno, al menos solo puedo explicar la que, en la que yo he participado, que ha sido la de Ganemos Madrid, que sí que bebió mucho del 15M, casi la gran mayoría hemos estado allí, hemos estado en las plazas, hemos estado en la plaza de nuestro barrio, de las asambleas de nuestro barrio, y cuando nos fuimos conformando, pues en realidad fue eso, viendo un poco la fuerza, que había y además como temas urgentes, como fue el movimiento de vivienda en ese momento y tal, em, se formó un grupo, un, un grupo promotor, digamos, que se llamó Municipalia. Yo en esa, justo en ese inicio no estuve, pero bueno, estuve después unos, unos meses después y que se conformó como Ganemos Madrid. Y luego ya de Ganemos Madrid, pues bueno, también gente de, de centros sociales también había bastante gente que, venía de los centros sociales ocupados de aquí de Madrid. Y bueno, pues gente también de la universidad, en fin, fue como una coincidencia, ¿no? Bueno, fue un llamado, una convocatoria y fue una coincidencia, ¿no? Entonces, cuando ya nos propusimos la, la candidatura era porque, bueno, es verdad que el hartazgo de los 24 o 20 años del PP era <laughs> bastante y la verdad que la movilización fue muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues formamos las candidaturas, empezamos todos desde abajo en términos de, bueno, había varios grupos, varias listas, bueno, fuimos conformando también qué tipo de organización queríamos, qué tipo de votación queríamos también para nuestras primarias, etcétera. Así que bueno, fue todo, en realidad, yo siempre digo que fue como un máster de política, ¿no? De ciencias políticas, eh, y, nos fuimos haciendo en el momento, ¿no? Ganemos Madrid fue realmente el, motor de una candidatura municipalista y ciudadana, y en el momento en que, también irrumpimos un poco, más o menos a, en las mismas fechas de Podemos, o sea, Podemos hizo sus candidaturas al a la Unión Europea en el 2014 y es verdad que como fue muy bien y muchos participamos en ese primer impulso y en, los, el impulso de, los, de muchos círculos de Podemos, pues de eso también eh, mucha gente se dijo, bueno, vamos a, vamos a centrarnos en lo local, en, lo municipal y vemos qué podemos hacer desde ahí. Así que también, también de ahí vino mucha gente. Y luego Ganemos Madrid eh, sí se afanó mucho en presentarse y tal, antes de, hacer la coalición con Podemos, creó su propio programa participativo, su programa electoral participativo, que nos llevó bastantes semanas, hubo mucho impulso, la gente estaba muy, muy ilusionada, vaya, muy, eh, muy por la labor. Y, mm, y, luego, y luego, una vez que ya estuvo el programa, Podemos mm, le interesó también que, bueno, que nosotros llevábamos ya algo avanzado y tal, y fue cuando se propuso la, ir en coalición a la candidatura municipalista. Nosotros hicimos el programa y todo, ¿vale? Y teníamos pensado nuestras primarias y tal. Pero después se hizo la coalición con, Podemos y entonces ya las primarias realmente fueron con Podemos. Y de ahí salimos, bueno, varias listas, luego con el sistema Daudal eh, los que en todo caso teníamos menos probabilidades de salir y tal, sí que llegamos a puestos más o menos interesantes y de, y de una lista de 20, bueno, son muchos más eh, la lista, ¿no? Pero entre los 20 lugares pues teníamos a, a, no sé, a cinco personas nuestras, por ejemplo. Manuela fue, digamos, la... Bueno, llegó un poco ya avanzado todo el proceso y fue a propuesta de Podemos de, poner la cabeza de lista. Y fue así como llegó. Nosotros, nuestra lista, que era Madrid Movimiento, teníamos nuestra propia cabeza de lista, que es ahora un concejal, el concejal Pablo Carmona. Una vez que nuestros concejales sí que entraron a la lista de Ahora Madrid y luego una vez que pasamos, bueno, nos incorporamos por supuesto a la campaña, desde los barrios y tal, y eh, bueno, pues una vez que, que, no es que hayamos ganado, porque es verdad que por votos ganó el PP, pero por la conformación que hubo en la Asamblea de Madrid, en el Pleno y para votar quién quien presidía la alcaldía, pues ya fue con el PSOE que se, que se hizo la mayoría. Y entonces, pues Manuela quedaba como alcaldesa. Y eso de Ganemos Madrid, te digo, había en esos, en esos tres, tenemos, eh, tenemos a, cinco, a cinco concejales y que, bueno, que actualmente están en el gobierno. Entonces, eh, bueno, participando bastante activamente en, lo que, en los temas que, por lo menos nuestra candidatura tenía más cercanos o con los movimientos que teníamos más cercanos. Pero es verdad que empezó a, bueno, ya vimos algunos visos de, cierta, de ciertas cosas que no iban con nuestra filosofía, ya en campaña un poco, ¿no? El personalismo muy dirigido a Manuel en la campaña, en fin. Pero bueno, dijimos, pa'lante, pa'lante. Y luego ya eh, estando en, gobierno, así las primeras semanas, eh, ahora Madrid se había dotado, digamos, de un órgano de, mm, digamos, decisorio eh, y que confluyeran diversas personas, que eran nuestros concejales y gente de consenso entre Podemos y Ganemos. Y esa se llamó la mesa coordinadora. Y el día uno de la mesa coordinadora, pues Manuela dijo que no iba a asistir. Eh, entonces ya vimos ahí que ella iba a ir por libre y que no, que nada la iba a atar, cuando en realidad una de nuestras principales em, convicciones a la hora de armar la candidatura era de que iba a haber una rendición de cuentas bastante eh, cercana, ¿no? En términos de cómo, nos, como el municipalismo también se propone, ¿no? tener a sus representantes bastante, em, bueno, siempre en contacto, ¿no? Intentando que, que el concejal, la concejala no se olviden de que tiene una base por la que está ahí, ¿no? Entonces, cuando Manuela ya anunció eso, pues ya vimos que aquello no iba a ir tan bien. Entonces, pues ha, venido toda la, el gobierno, digamos, <coughs> y los temas principales que ganemos se habían propuesto como sus cinco básicos, pues prácticamente ninguno se ha cumplido. Entonces ahí ya nuestra, digamos, sí que marcamos ya una, pues una separación con, el gobierno de Manuela. La verdad es que lo de poner nombre siempre resulta algo complicado porque eh, quiere ser novedosa, quiere ser eh, tener impacto, con frescura, con bueno, un montón de cosas que no, <laughs> que no siempre está, se dan todos los elementos para que, para que en el nombre se sintetice todo lo que queremos. Y en realidad tomamos el nombre eh, de una bancada de Sao Paulo, me parece que era, que se llama Bancada Activista. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues nos gusta eso de bancada. Bueno, la bancada también aquí en España no tiene, vaya, no tiene buena prensa o qué sé yo, pero en América Latina sí que suena como un equipo, un grupo, tal. Bueno, en fin, total que retomamos el nombre de, los compañeros <laughs> brasileños y nos pusimos la bancada municipalista. Bueno, mm, ahora la bancada municipalista en realidad son muchas individualidades, ¿vale? Porque es verdad que muchas de nosotras mm, tenemos nuestras propias militancias, ¿no? Muchas, a veces muy diversas. Entonces, mm, por ejemplo, el movimiento de vivienda tiene su propia, sus propias organizaciones, su propia, entonces, no, bueno, ellos también viven un momento complicado, también con todo la situación de vivienda y de desahucios que sigue habiendo, que, el hecho de meterse en otro sitio y tal, pues se complica. Entonces al final hicimos el llamado a las individualidades que sentían que no estaban representadas en el gobierno de ahora Madrid y que, que quisieran o que quisiéramos probar otra cosa, no sin antes hacer un balance de, ese ciclo como muchos de, nosotros venimos de ahora Madrid el sello distintivo sería que volvemos a retomar la bandera municipalista por la que nos habíamos presentado en Ahora Madrid, que era estar en comunicación y ligado a las bases, a las reivindicaciones de las bases. Eh, otra sería el no tener personalismos, o sea, estamos en contra de cualquier persona que se erija como la idea de lo que puede ser, o sea, el gobierno, o sea, sea, el municipalismo en sí mismo no tiene una sola cara, sino que intentamos casi en todo, pues que todo sea rotativo, que la gente tenga en mente varias, varias em, caras, ¿no? Varias cabezas, en fin. Eh, eso sería también otra. Y otra sería que mm, eh, si condicionáramos, digamos, a, quien, a nuestra candidatura a que se ciña y cumpla y el, programa sea un compromiso, un compromiso a cumplir estando dentro del gobierno. Pues esos mismos prácticamente. Estos de mm, estar ligados a las bases, eh, no personalismos, cumplir el programa. Y, o sea, pelear por una, por una ciudad no de los ricos, Eh, realmente nosotros, como el, programa había sido trabajado también, y la verdad que el documento vale mucho la pena, luego es verdad que hemos encontrado también los límites de esto, ¿no? los límites del, de, la institución que no, puede, que no puede hacer o que no alcanza a hacer. Pero básicamente lo que queríamos era, eh, bueno, si no se puede hacer eso, pero, pero no abandonar aquellas ideas que sí que se pueden, aunque sea a un nivel municipal, vaya, valga la redundancia. Muchas competencias son de la comunidad autónoma, pero luego hay pequeñas cosas que tú sí que puedes aplicar aquí, ¿no? O hacer como la diferencia, ser más valiente en algunas cosas. Eh, y luego básicamente eh, muchas cuestiones de, bueno, algunas frustraciones que, que fuimos viendo también en el momento fue también en los plenos, pues hubo decisiones también que que iban también bastante en contra de lo que nos habíamos planteado como objetivos, que era, pues eso, mm, em, pues, por ejemplo, cosas de patrimonio que pareciera que no es precisamente una necesidad vital, pero bueno, que, hablan de mantener una, la historia de la ciudad, eh, en fin, que sea también el patrimonio de todos y de todas, pues hubo, por ejemplo, Em, eh, eh, las cocheras de, Cuatro Caminos, pues hubo una decisión ahí en pleno que nosotros estábamos en contra porque se, eh, hay que, las piensan tirar. también otro, hay otra, había otro, otro inmueble que se llamaba el taller de artillería, que también tenía un, alto valor de patrimonio, pues también se votó en contra el tema mm, de, la operación Chamartín, toda esta pelotazo inmobiliario del norte, que hemos insistido muchas veces de que, aquello no puede ser bueno si va a impactar eh, negativamente en, en, los barrios aledaños que todavía no tienen servicios adecuados desde hace mucho, o sea que se tiene una deuda social con muchos de esos barrios, pero sí a una ciudad financiera de la que dudamos mucho también, que esa ciudad financiera se convierta como, como en el polo económico de la ciudad de Madrid. ¿no? Eh, entonces, bueno, la suma de esas cosas, más la manera en que se trabaja en el ayuntamiento, el ayuntamiento hay que reconocer que tiene un reglamento que fue hecho a medida de los líderes del PP de Esperanza Aguirre, de, Gallardón, etcétera. O sea, toda si, tú miras, cuando lo primero que hicimos, mucha gente que no conocíamos ningún funcionamiento del, ayuntamiento, cuando nos pusimos a ver el, reglamento, pues el reglamento es terrible, <laughs> porque le da eh, eh, poderes omnipotentes a, la, al alcalde, a la alcaldesa. Entonces ella puede vetar, puede decir que no, puede, en, el, pleno es, ella tiene voto de calidad, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y además incluso cómo está redactado. La alcaldesa, el alcalde podrá, no sé qué, no sé qué, el alcalde podrá, no sé qué. En fin, entonces es verdad que ahí nos topamos, pero una cosa era esa, que también podría haberse propuesto cambiar muchas de esas cosas, y bien que creemos que Manuela lo abrazó muy muy tranquilamente, vaya, sin poner ninguna objeción. Entonces, y bueno, ella viene también de otro ámbito, ¿no? Que es el judicial. Eh, entonces, bueno, pues entendemos que esa puede ser como algo que le case bien, pero definitivamente no casaba para, para nosotras, ¿no? Y sus maneras de decidir ciertas cosas, ya más a nivel incluso más abajo, que, que no estuvimos de acuerdo. Y sobre todo, que si ella desde el principio no quiso dar eh, cuentas, a esa mesa coordinadora de la que nos habíamos dotado, el único, realmente el único órgano en el que ella iba a tener que, pues sí, dar cuentas y tal, y ella lo niega, pues realmente esa fue una frustración ya de entrada, ¿no? Eh, quisimos mm, reunirnos, eh, porque llevamos, pues digamos casi desde septiembre del año pasado, reuniéndonos, intentando pues hablar, intentar eh, hablar con más gente para ver cómo percibían y tal. Y desde el principio se ha pensado en que este grupo, que ahora se llama La Bancada, porque bueno, tuvimos que ponerle una identidad, un nombre, para que la gente nos siguiera, eh, pero que tiene mm, como objetivos más a mediano y largo plazo. Es decir, no nos reuníamos para una candidatura, sino para seguir construyendo sobre aquello que pensamos que le hace falta todavía al ayuntamiento. Entonces, nuestra, en principio la candidatura no era realmente el fin. Ahora en el camino nos hemos encontrado con que, como es, las reuniones son amplias, abiertas y tal, pues mucha gente se ha inclinado porque participemos en, la, en como una candidatura. Ahora, como una candidatura eh, también ciudadana eh, que llega cansada, mucha gente llega cansada a este ciclo, a este fin de ciclo, digamos, por decirlo de una manera. Eh, entonces, como veíamos que las fuerzas eran así, bueno, pues, hay, pero luego hay que poner trabajo y a lo mejor en eso mucha gente no tiene tiempo. Entonces, estamos todavía en el camino de, decidir si participamos en una candidatura, ya no solas, ni, no una candidatura por nosotras mismas, sino en coalición con otras fuerzas, que también estaban un poco ahí, bueno, pues sí, dudando un poco cómo se presentaban, porque entiendo que había un juego todavía como de acompañar a Manuela de alguna gente, y luego como ya han visto que ya ha controlado bastante más su propio proceso, entonces pues sí que se han decidido a que se forme algo, algo en coalición. o sea, si no las imaginamos eh, como hacer un papel eh, real, eh, pero que sea atrevido, ¿no? En atrevernos a plantear cosas o cambios que a lo mejor pueden resultar como excesivos para una institución, pero lo que sí que, que esa es la idea, ¿no? Como de intentar romper esas ideas de las instituciones eh, con corset, ¿no? Que también hay cosas que, se podrían cambiar desde ahí con cosas un poco más atrevidas, ¿no? Em, por ejemplo, el, bueno, por poner un ejemplo. Eh, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de la Operación Chamartín, que está todo como muy cocinado por, la oligarquía, etcétera, pues em, ser más valientes en términos de, bueno, y yo creo que se ha sido valiente, aunque no, se, no sea lo que perciba la gente, pero todo el cuestionamiento que ha habido de la operación ha sido de parte nuestra, de parte de todos estos movimientos que han sacado a la luz y que han insistido en que ese trato que han hecho eh, el BBV con ADIF, eh, bueno, el gobierno de por medio, el gobierno nacional de por medio, etcétera, pues no ha sido transparente, eh, nos han contado milongas, eh, aquello es un negocio de unos cuantos, eh, en fin. Este, este proceso que ahora sí que está un poquito más en, boca de mucha más gente, realmente ha sido trabajo de <laughs> esto que hemos venido haciendo. Parece que no, así como muy con nuestro propio alcance, con el alcance que podamos tener en medios, con, en fin, pero, pero también hemos organizado muchas charlas, hemos organizado paseos, se han organizado paseos en el área para que se conozca muy bien de, qué va la cosa. Eh, se ha insistido y se hicieron públicos la petición de documentos que no habían sido presentados eh, y que por transparencia deberían de haberlo hecho quienes han hecho ya eh, el trato por arriba. En fin, como con la idea de estar ahí, pero dando el toque siempre, ¿no? Eh, diferenciarse en ese sentido, ¿no? Y si hay posibilidades de proponer, por ejemplo, un em, reglamento de vivienda eh, más, más osado en términos de garantizar el derecho a la vivienda en los términos en que solo la eh, empresa de vivienda puede hacerlo, pues apostar por ello, Y no poner eh, ruedas a los ciudadanos. Es decir, había una propuesta de, mm, reglamento de vivienda que le quitaba el derecho de obtener una vivienda a aquella familia que hubiera ocupado antes, sin entender que a lo mejor la ocupación ha sido su única salida, etc. Bueno, aparte de los miles de viviendas que están vacías. ¿no? En fin, entonces nos imaginamos que la institución puede servir para poner en palestra y a ese nivel cosas que, pues a lo mejor el político en general no piensa quemarse demasiado, no, etcétera, Y nosotros como al final igual no tenemos demasiado que perder, pues eh, proponer por, por arriba, por arriba en términos de, de a lo mejor algo inalcanzable, pero que sea más impactante y que, que tenga, bueno, que tenga cierta coherencia con una necesidad real, ¿no? Y donde pongamos, por ejemplo, esas figura, esa figura de autogestión, pues también que, que, eh, que un gobierno municipalista considere que puede haber autogestión de muchas otras cosas. Y la gente se organiza y la gente puede llevarlas a cabo, etcétera, ¿no? Como un centro social, por ejemplo. Yo creo que la gente se organiza, <laughs> se organiza. Es verdad que, eh, bueno, porque también he, tenido esta otra experiencia de los, el presupuesto participativo, los primeros fueron también como ideas muy, un poco, que a veces chocaban también con las competencias del, del ayuntamiento. Entonces, claro, ahí no se hizo ninguna labor previa de pedagógica en términos de, bueno, este es el instrumento, pero estas son las líneas sobre las que, eh, bueno, sobre todo las competencias, ¿no? O cosas también, yo recuerdo que se había aprobado un, presupuesto participativo para que se hiciera un nuevo albergue de personas sin hogar, eh, que nadie quiere que se construya en su barrio, ¿no? Por ejemplo, y nosotros decir, bueno, pero a ver, en vez de un albergue, ¿por qué no pensamos en otra cosa que no sea un albergue donde meter a gente, o sea, ¿por qué no pensamos en que a lo mejor una, algo que, que, acompañe a la gente sin hogar, que sea auto, eh, autónoma, venga como con un toma y daca de, bueno, aquí tienes un sitio para quedarte, tal, pero después tú puedes, en fin, no sé, es verdad que son cosas que tenemos que, que meterle también a la imaginación y ver si eso, eso es posible. Pero, por ejemplo, yo me encontré con eso y los millones para ese, para ese mm, eh, sitio que se había propuesto en presupuestos participativos eran como 4 millones o así y a mí me parecía, bueno, ya mucha gente, los que estuvimos en esa mesa, nos parecía una locura. Es decir, <laughs> ¿pero ¿Por qué no usamos esos cuatro millones para gente que esté, en fin? Pero, pero claro, es que hemos estado acostumbrados a que Parece que la institución nos tiene que solucionar los problemas, ¿no? Yo recuerdo también mucho el tema de la... Bueno, yo vengo de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, todo es un poco más caótico también, etc. Y entonces aquí me, veía con cierta rareza que la gente defendiera en campaña el tema de, eh, de la limpieza de la ciudad, ¿no? O sea, que era así como, que es que tenía todo que estar. Y yo decía, pero a ver, que hay cosas más importantes, que está muy bien, que hay que, que la empresa que lleve la limpieza pues la haga bien, que, que cumpla con, sus, con lo que tiene que hacer, perfecto, pero que seamos, mm, que, que, nuestra, que nuestro interés esté en que la, gente, que la ciudad esté limpia, no, eh, busquemos que, en el, poner en el centro otras cosas que no sea eso que casi sí que es solucionable, que decir, si todo el mundo Mm, pusiéramos nuestra bolsita en un sitio donde debe ser y tal, pues no tendríamos que estar tener esa obsesión, ¿no? Bueno, en realidad llevamos poco tiempo tomando decisiones, porque han sido muchos meses de, intentar ver qué queríamos hacer, de conocernos, de quiénes éramos. Y entonces, hasta hace en enero fue nuestra primera asamblea abierta. Antes nos estábamos reuniendo los miércoles cada 15 días. Y en ese espacio de los miércoles de cada 15 días, que suele ser el más, el más em, asiduo, digamos, pues es ahí donde hemos llegado a los consensos. Luego las asambleas abiertas es testar sobre ciertos consensos que sería ponerlos más en común y, corroborar si la gente estaba más por eso, pero, pero en los miércoles eh, sí, sí que vamos más por consenso. Hasta ahora mismo no hemos hecho votaciones. en las asambleas abiertas sí que ofrecemos un espacio de cuidados para que la gente no, eh, no, no, vea que eso sea un impedimento y de hecho ha funcionado bastante bien. Y luego la verdad es que los miércoles entre semana pues siempre se complica la cosa. Así que ahí tenemos más carencia en ese sentido. Y, y bueno, y luego también tenemos esto de mm, la gente que no puede venir un solo día, o sea, el mismo día todas las semanas, etcétera. Entonces ahí sí que pues echamos mano del el listado de correo electrónico, tenemos un canal de Telegram, eh, ahí mandamos los documentos, en fin, intentamos que... Mm, bueno, luego es gente con la que nos encontramos en otros espacios, entonces, si no es en la vacada, bueno, pero luego sí que ah, se testea por ahí que, que la gente sí que está de acuerdo, etc. Y luego para decisiones más definitivas, ya se está trabajando en un pues en un dispositivo, em, digamos, eh, en Internet, ¿no? Digital, eh, que sea fácil, que sea accesible y de todos modos también pensamos que cualquier tipo de votación tendrá que tener algo presencial. Yo creo que vamos a eso también a pensarlo, un poco como lo hicimos en Ganemos Madrid, que tampoco nadie nos conocía. Y sí que hicimos grupos de barrio en los que ya estamos iniciando en la bancada. Eh, grupos de barrio que ya se autoorganicen, digamos, con ese tipo de divulgación más local. Ahora estamos dando las charlas de barrio, que ahí la idea es que se conformen los grupos ya de propios del barrio, que lleven sus redes sociales, que convoquen si es necesario, que si no pueden ir todos, pues elijan a quién va a ir a las asambleas o a, o a los miércoles, en fin, un poco así. Es verdad que vamos un poco así para la candidatura, un poco justas de tiempo, pero bueno, mm, tenemos este otro horizonte del mediano plazo, entonces, pues digamos que siempre decimos, bueno, pues si llegamos bien y si no llegamos, pues que tenemos todavía meses para seguir. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Eh, es verdad que aquí yo también he sido migrante, pero bueno, realmente estoy bastante involucrada en, en la vida de movimientos sociales. Pero es verdad que hay mucha gente, otra que, bueno, que no tiene, no tiene la idea de que algo puede cambiar desde su posición. Hay también muchas limitaciones en términos de si tú eres, si tienes un NIE y no un DNI, eso también limita mucho. Eh, de hecho, alguna compañera nuestra que estuvo en la lista de Ahora Madrid, que sí que tenía residencia, tenía, pero no tenía DNI y entonces que sí, que sí, eh, ella estaba en un lugar en que sí le correspondía ser concejala y no pudo porque ella no puede ejercer eh, siendo residente solamente como ese derecho político, digamos. Entonces, eso también mm, a la gente la, aparta bastante. Y luego también, pues la gente que está más mirando por, su supervivencia y tal, pues esa la aleja también. Es verdad que, también juegan, están estos, los horarios de reuniones y tal, y sí es complicado, o sea, no, no, mm, o sea, por ejemplo, con el colectivo migrante, pues sí, todavía creo que falta bastante por hacer. La gente joven está en otra cosa. Pero es verdad que no, es verdad que no está incorporado y que es una cosa que sí, a lo mejor en América Latina sí que estaba más incorporado esto de hacer debates en la escuela, no sé qué, intentar como asemejar un poco, ponerte en una situación X que, que más o menos tenga que ver con, con, con, la toma de decisiones cuando tú llegas a ser mayor de edad, ¿no? Y que te, se supone que te implica eh, participar, ¿no? Nos imaginamos los ámbitos del común, pues a lo mejor en cuestiones bastante más concretas, más que en una entelequia, por ejemplo, eso. El Centro Social Ingobernable, en, la que, en las que también participamos algunas, eh, puede ser un buen ejemplo de un común, es decir, un edificio que antes de que sea otro pelotazo urbanístico, antes de que se lo cedan a un tipo rico y haga ahí un hotel o lo que quiera, antes de que lo demuelan, ¿no? estaba pensado demolerse ese edificio, que además es eh, como ejemplo también de una arquitectura de principios de los años, del siglo XX, en fin. Antes de que sea todo eso, pues hay una gente que le puede dar otro uso, eh, pero esa gente se ha reunido para eso. No es ni un grupo en específico, ni es un partido, ni es eh, los vecinos de tal, sino es un grupo que se reúne para eso y, y pone en común ese espacio. Es decir, trabaja para el común. Entonces, en ese sentido, entenderíamos como que la figura del común debería también ser parte del ayuntamiento. No lo podrá ser en todo, ¿no? Eh, pero que las cosas sean para el disfrute del común, básicamente significa que aquellos servicios básicos que ha tenido el ayuntamiento históricamente y que poco a poco se fueron privatizando, eh, salen más baratos mm, eh, siendo parte del ayuntamiento, incluso subrogando a su, al personal, que, eh, que dando, digamos, la concesión a una empresa. Habría que hacer una pedagogía del municipalismo, <laughs> básicamente que es lo que nos compete, vaya. Y yo creo que eso se puede trabajar muy bien en los barrios, ¿no? y que tendría que ver con una pedagogía política también, ¿no? De, o sea, el municipalismo está también muy, muy, bueno, sí, expandir un poco el tema de lo común, de no buscar necesariamente solo como la satisfacción individual y de a mí arréglame mi problema, porque a lo mejor durante mucho tiempo sí que hemos funcionado así, ¿no? De, yo le pido al ayuntamiento lo que a mí me afecta, pero luego no, pues luego para los otros vecinos pues nos da un poco igual, ¿no? Em, es verdad que ahora sí que, eh, bueno, ahora estamos conectadas también con otras candidaturas a nivel estatal en la Confederación Municipalistas que bueno, hemos reunido hace dos fines de semana y la verdad que hemos encontrado que esa confederación puede también ayudar, eh, eh, ayudarnos a todos a <clears throat> ampliar un poco esta cultura municipalista, eh, no solo como apoyándonos en temas de visibilidad, sino también de, bueno, se ha hecho como una especie de, em, como de carta fundacional, de en que en qué significaría una candidatura municipalista, qué es lo que tiene que cubrir o los mínimos que tiene que contar. Porque luego también <laughs> alguien por ahí preguntó, bueno, ¿y qué, ¿y qué tal si unos de derecha mm, van y dicen que son municipalistas? Y bueno, pues mira, aquí tienen tres cosas, estas tres cosas. Ahora, que son de derecha y cumplen esto y además lo hacen bien, pues no sé, habrá que verlo. <laughs> Tal vez no lo hemos comprobado, pero no sé, a lo mejor. Y luego yo creo que eso sí que va a ayudar, porque esto ha trascendido también bastante el tema de las comunidades autónomas, o sea, sino que nos miramos más, más, más eh, de ayuntamiento a ayuntamiento, de municipio a municipio, y ahí yo creo que hay más reconocimiento. Y entonces eso está muy bien porque rompe la lógica de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, a mí me mantiene activa que otra gente también lo esté. O sea, es algo que, y, creo que lo repetimos mucho eh, también entre el feminismo y, el 15M, ¿no? que solas no podemos. Entonces, mientras haya gente que mm, te ayude a pensar eh, que otra cosa es posible, no ahora, pero a lo mejor más adelante, eh, mm, no hay recetas, pero a lo mejor podemos recuperar cosas de, de antes o imaginarnos cosas que pueden ser para el futuro. Yo creo que mientras haya compañeros y compañeras que estén ahí, yo me sumo. Es, más difícil para mí pensar que yo voy a, eh, a iniciar algo, ¿vale? Entonces yo creo que ahora eso me anima a pesar de nuestras decepciones y tal, pero nos hemos encontrado gente que, bueno, pues al final eh, nuestras desilusiones más o menos son parecidas, pero de muy diferente matiz, pero que por lo menos nos permite a partir de ahí eh, pensar en, otra cosa. ¿no? Madrid ni se vende ni se alquila. Madrid se conquista. Madrid se construye en cada barrio, en cada movilización, en cada pelea contra los que solo se quieren enriquecer con lo que es de todos. No somos la Smart City ni la marca Madrid, ni tampoco una ciudad solo para turistas. No vamos a prometer una excelente gestión para todos. Porque en realidad eso significa una gestión para los de siempre. No somos los mejores, pero somos personas que trabajamos por recuperar Madrid como espacio de derechos, desde lo colectivo, desde los barrios y sin olvidar el sur. El sur también existe. Creemos en una ciudad que se revela contra los recortes y madruga para parar desahucios. Somos una ciudad que está al lado de las trabajadoras de cuidados, de las migrantes sin derechos y de las que pelean por más derechos para todas. Queremos recuperar la gestión de los servicios públicos junto con las trabajadoras y vecinas y democratizarlo de manera radical. Creemos en una ciudad hecha por y para las personas, diseñada por nosotras y no por el BBVA. Una ciudad que no nos expulse y donde sea posible luchar y vivir. Esto no va de gobernar escuchando, va de repartir el poder y los recursos. Hay mucho que ganar. Hay mucho por ganar. Hay mucho por ganar. Hay mucho por ganar. Mucho por ganar.